assalomu alaykum do'stlar android dasturlash bo'yicha uchinchi video darsligimizga xush kelibsiz deb qolamiz eh, bugun biz ko'radigan narsalarimiz eh, androidda imiju ya'ni rasmlar eh, constraint layout edit text va buttonlardan qanday foydalanishni ko'ramiz biz ikkita rasm tayyorlab oldik hozir bu rasmlarimizni biz hozir kod yozayotgan vaqtimizda foydalanamiz birinchi bo'lib android studioga kirib olamiz Э, yangi proyekt yaratamiz bo'sh activity bilan э, xo'sh qaysi biri yaxshi degan dastur yarataman xo'sh sizlarga va'da berganimdek boshlanish qismini javada o'tamiz keyinchalik kotlinga o'tib olamiz э, kurs davomida darslar davomida xo'sh finish bosamiz bizlarga dasturimizdan o'zi kerakli narsalarni generatsiya qilib beradi hozir xo'sh to'liq yaratib oldik dasturimizni e, activity main layoutimizga o'tib olamiz e, u yerda bizga o'zi constraint layout va text view hozirchalik bizga bergan e, hozir text viewni o'chirib tashlaymiz balki ozgina ko'rolsak ham bo'ladi yo boshida yozganimiz ma'qulroq menimcha xo'sh endi constraint layoutni qanday ishlashini hozir bitta ko'rib qolamiz boshlanish qismiga xo'sh bitta tekstyu tashlayman u rap rap content ya'ni o'ziga yetarlicha joyini olishini aytaman layoutimizda endi mana bu constraint layout mana shunaqa yoziladi default anaqa constraint layoutimiz mana shunaqa bo'ladi endi uni ichida viewlar linear layoutga qaraganda sal boshqacharoq joylashgani uchun hozir buni qaytadan ko'rishimizga to'g'ri keladi xo'sh tekstimizni e, lktrux qo'yamiz mana kattaroq bo'lsin birinchi qoldi. E, bold beramiz tekstimiz sanaqasiga, tekstimizga dasturimizni nemini berib qo'yamiz bu string papkada har doim dastur yaratganimizda mana shu appname nomi bilan dasturimizning ya'ni dasturimizni qaysi nom bilan ochganimizga qarab boya qaysi nom bilan ochganimizga qarab shu yerda bitta name degan string paydo bo'ladi unga bizani qaysi biri yaxshi degan nomda yozildi hozir tekstimizni xo'sh mana chiqdi u endi tekst sayzimizni o'ttiz ikki sp qilib olamiz xo'sh endi tekst color berib black qilib endi bu mana hozir yetarlicha joy e, yetarlicha nima qilib bo'ldik customize qilib bo'ldik endi qarasak tekstimizni e, bizada qizil beryapti tekst uyimizni ya'ni konstrentlarni e, bermagansan bu hozir nolu nol nuqtada turibdi deyapti ya'ni default o'zi mana shu yerda turadi deyapti endi bunga agar bu yoq bu yog'iga o'tkazmoqchi bo'lsak buning uchun biz uni e, to'rttala tomonidan ham qayerga qaysi viewlarga yo qay otasiga nisbatanmi qaysi tomonga nisbatan joylashini aytishimiz kerak bo'ladi e, buni mana bunaqa qilib mishka o'zimizni sichqoncha bilan ham bersak bo'ladi qanday qilib berishimizni qayerdan joylash kerakligi kelinglar hozir birinchi kodda ko'ramiz xo'sh topov e, ya'ni top bu uning tepa tomoni top top tomoni e, yana top tu topov e, ya'ni to'pi otasining to'pida bo'lsin ya'ni uning tepa tomoni otasining tepa tomoni bo'lsin ga nisbatan joylashsin deymiz endi bottom э, tomoni ya'ni pastki tomoni otasini pastki qismida joylasin deymiz ya'ni parent parent bu uning e, masalan mana bu point viewni mana shu joylashgan layoutimizni e, mana bu onasi bo'ladi otasi bo'ladi e, otasiga nisbatan joylashsin ya'ni bu ota view bo'lsa uni ichida ya'ni bola view bo'lsa deb hisoblasak ham bo'ladi endi pastki tomonni ham berdik endi start ya'ni boshlanish tomoni start to start of e, bu ham otasiga nisbatan otasi boshlangan tomondan boshlansin parent bo'lsin endi esa e, oq end end of bu e, bo'lsin bu ham otasiga nisbatan joylashsin xo'sh bizani viewimiz o'rtaga kelib qoldi bunga mergin yo biron bir narsa berib uni anaqa qilsak bo'ladi E, yo tepaga sursak bo'ladi lekin bu sal hardkorroq narsa shuning uchun o'zi constraint bu responsive ui ya'ni hamma dastur e, hamma telefonlarni displey sayziga tushib ketaverishi uchun constraint layout chiqarilgan endi bu constraint layoutni bir ikkita afzallik narsalari e, tomonlari bor biz hozir bu vyumizani x va y o'qlari atrofida bemalol sursak bo'ladi ya'ni uning uchun dizayn bo'limiga o'tamiz mana hozir bizada ellikka ellik turibdi ya'ni o'rtada x o'qi ham o'rtada e, y o'qi ham o'rta ya'ni mana bu e, o'rta joyda joylashib turibdi xo'sh biz buni tepaga qaratib e, ya'ni vertikal bias deyiladi bu narsa vertikal mana vertikal bias deb chiqyapti o'sha narsani tepaga qarab suradigan bo'lsak bizning yu o'zi tepaga qarab siljiy boshlaydi xo'sh biz uni tepaga qaratib siljitamiz Э, eng tepasiga olib chiqib qo'yamiz э, mana endi bu o'zi mana bu yerda э, o'zimiz qo'lda bersak ham bo'ladi lekin mana bu e, o'zimizni e, osonroq bunda bu yerda berish xo'sh men bu yerda hozir e, nol besh berib qo'yaman bu o'zi yuzgacha deb hisoblaydigan bo'lsak ya'ni yuz bo'ladigan yo'q yuz emas masalan bu masalan birdan o'ngacha ya'ni noldan o'ngacha masalan nol bo'lsa bu eng tepada turadi masalan ikki bo'lsa sal pastroq uch e, to'rt qilib buni o'zimiz anaqa boshqarsak bo'ladi xo'sh e, men nol butun o'ndan beshga qo'yaman ozgina pastroqda mana shu yerroqroq joylashsin deyman endi bunga ham e, buni ham masalan margin yo anaqalar paddinglar bilan boshqarsak bo'ladi bu vyumizni ham masalan va qachonki constraint layoutni e, marjin yo anaqa berishimiz ham mumkin bo'ladi e, marjin berishimiz mumkin bo'ladigan vaziyatlar uni to'rt tomoni ham yoki marjin beradigan tomonimizni e, aniq biron bir anaqaga o'zi bog'langan bo'lishi kerak bo'lmasa unga marjin berganimizdan baribir foydasi bo'lmaydi xo'sh marjin berib ko'ramiz hozir qanday bo'lar ekan kelinglar hozir mm, oxirigacha chiqarib ya'ni nol nolga qo'yib margin top ha o'ttiz bo'la qolsin oldingida mm-hmm. xo'sh buni qilib oldik qaysi biri yaxshi deb qo'ydik endi biz hozir bitta anaqa qilamiz eh, faqat ui qismini qilamiz eh, endi bu yerga ikkita rasm qo'yamiz eh, ya'ni qaysi biri yaxshi degandek masalan ikkita rasmdan bittasini tanlash kerak bo'ladi o'zi rasmlarni bizlar proyektimizga qo'shib olish uchun ikkita ikki xil rasm tayyorladim ya'ni svg va png svgni bizlarni proyektimizga qo'shish sal boshqacharoq png bilan jpeg va boshqa formatdagilar hammasi bir xil bo'ladi biz proyektimizga qo'shib olish xo'sh birinchi o'rinda men mana bu yerda ikkita e, tayyorlab qo'ygan rasmim bor uni ctrl c qilib olaman da mana bu res papkadagi drawable papkasiga mana bu rasmlar joylashimiz mumkin bo'ladi bemalol bu yerga ctrl v qilib tashlayman okey hozir karnak degan ishga tushmagan ekan o'shani ishga tushirib qo'yamiz xo'sh <clears throat> pngda ham svgda ham hozir bizga xato beryapti pngda xato berayotgan sababi uni nomini e, biz to'g'ri nomlamadik uning uchun refaktor bo'limida mishkaning e, sichqonchalining o'ng tugmasini bosgan holda refaktor bo'limiga kelib rename tugmani bosamiz va android э, icon png deb qo'ysak mana bizani endi xato bermayapti lekin svgda hozir bunday qilganimizning baribir foydasi yo'q mayli shunday qilib ko'ramiz bu xatoga kelish uchun android э, icon svg mana xo'sh bizda hech e, baribir bu xato to'g'rilamadi bunga sabab u faylning kengaytmasi svg ligida xo'sh buni o'chirib tashlaymiz svg faylni o'zi qanday qilib bizni proyektga qo'shish e, mumkinligini hozir bitta ko'ramiz biz dasturimizda svg e, kengaytmadagi faylni qo'shmoqchi bo'lsak buning uchun drobelning ustiga borib sichqonchaning o'ng tugmasini bosib new degan bo'limga o'tib undan vektor assetga kiramiz va undan o'zimizga kerakli xo'sh mana bu yerda clip art bor va local file ya'ni o'zimizni kompyuterimizdagi fayllar u svg va psd qo'shishimiz mumkin bo'ladi xo'sh local ga o'tamiz ya'ni svg olib kelishimiz kerak biz Browse qilib kerakli joyga borib olishimiz kerak bo'ladi hozir biz desktopga qo'ygandik desktopdan olish ozgina muammo bo'ladi bu narsani hozir hozir hozir bu narsani biz hozir ctrl x qilib desa ya'ni domen papkasi qo'yib qo'yaylik mana shu yerdan tortib olishimiz osonroq bo'ladi endi boyagi ishimizni e, takrorlaymiz ya'ni new bo'limiga o'tib cho'ng tugmasini bosib vector assetsga o'tib local file tanlashimiz kerak bo'ladi ya'ni endi bosib bu yerdan e, local faylni ustiga bosgan holda user bundan ya'ni o'zimiz yuklab olgan fayllarimizni ichiga o'tib olishimiz kerak bo'ladi e, mana download papkasi o'tamiz xo'sh oldingi anaqalar qolib ketgan ekan oldingi narsalar qolib ketgan ekan esdan chiqib ketibdi qayta yangilash xo'sh boyagi anaqamiz svg faylimiz buni bu yerga joylaymiz o'zi e, anaqa ham qilib beradi nemingni ham to'g'irlab beradi moslab o'chirib tashlaymiz xo'sh android bu yerda nomlab ham ketamiz icon svg deb qo'yamiz xo'sh bo'ldi bu yerda o'zimiz anaqalar e, masalan opsitsini ham o'zgartirsak bo'ladi ya'ni sayzlarni ham o'zimiz shu yerda o'zgartirib yoylasak bo'ladi svg faylimizni o'sha next tugmasini bosamiz e, finish qilamiz e, va bizga mana qo'shildi svgimizni bu android o'zi hozir eksport qilganimizda o'zi xml formatga o'tkazib yubordi androidni o'zini anaqasi bu bu endi biz svgimizdan bemalol foydalansak bo'ladi endi image viewlar yaratamiz ikkita bu masalan nima desak bo'ladi ellik ellik bo'lsa qanday ekan? hozir ko'ramiz ellik tipi. endi image viewimizdagi ni berdik endi srk bilan ya'ni qaysi rasmni olib kelsin aytamiz android PNG ni olib kelsin ozgina kattartirishimiz kerak ekan 100 dp eniga yuz dp bo'yiga qilib qo'yamiz <coughs> xo'sh bizani rasmimiz mana keldi bu yerga endi biz uni mana bunday qilib qo'yib e, yopib qo'yamiz tegimizlarni yopganimizdan keyin bizga boyaginday e, anaqani e, anavi nima edi mm, hamma konstrent tomonlarini bergin deydi ya'ni bu hozir nol nol konstrent layoutda qanaqa view qo'shsak ham uning e, default joylashuvi nolu nol joy e, anaqada bo'ladi endi biz unga anaqa beramiz ya'ni viewlarga nisbatan ham joylashtirsak bo'ladi dedim boya buning uchun biz e, har bitta view nisbatan joylashtirishimiz kerak bo'lgan viewimizga id beramiz ya'ni tv bu text view degani tv ya'ni qaysi biri emas e, endi main text deb qo'yaylik main text asosiy text degani ya'ni endi buning bu e, e, top tomoni biz viewimizdan top tomoni image viewimizdan top tomoni bu tv main textga nisbatan joylashsin ya'ni top top emas ya'ni bu top tomoni tv main textimizni pastiga joylashsin ya'ni tepasi tekstimizni tekstimizdan pastiga joylasin endi end tomoni parent bo'lsin start tomoni ham parent bo'la qolsin bu endi bottomini ham xo'sh parent qilib qo'yamiz xo'sh endi mana bu yerga joylashdi bunimiz endi buni biz mana bunday tepaga chiqarib chiqargan holda bu yoqqa qaratib tortamiz va endi mm, endi sanday yog'roqqa tortib qo'yaylik mana mana bu yerni to'g'irlasak ham bo'ladi 05 besh bu ham 05 bo'lsin tepadan mana endi bizani imijimizga joylashdi kelinglar mana shu ozgina masalan 5 e, emas 25 e, bo'la qolsin mana shu yerlarda tura qolsin endiga qiladigan ishimizni yana bitta imiju yaratishimiz kerak bo'ladi bu svg uchun ya'ni ikkita bunaqani tasvirlagan holda qaysi bir yaxshiligini biz anavidan e, so'rashimiz kerak bo'ladi e, yuzerdan xo'sh bu image ham id berib ketamiz image img deb ya'ni e, rasmligini isbotlab turishni idni ko'ryotganda image ya'ni android png bo'la qolsin endi yana bitta image view yaratamiz u ham u ham 100 dp ga 100 e, dp olsin srk bilan qaysi faylni olib kelishini aytamiz android icon svg bo'la qolsin bu e, endigi buni joylashtirishimizga kerak bo'ladi bunga endi sal boshqacharoq usulda yondashamiz buni joylashtirishga ya'ni bu yerdan ushlab bu androidimizga nisbatan joylashtiramiz pasi va tepasi bilan bir xil bo'lsin oxiri parent bo'lsin va boshlanishi buning end tomoni bo'lsin xo'sh e, to'g'ri joylashdi degan o'ylaydamiz buni bezlarni to'g'irlab o'tirishga raqamimizda yo'q hojat yo'q endigi qiladigan ishimizda esa mana shu yerda bitta edit text qilamiz va unga qaysi bir rasm ya'ni birinchi yo ikkinchi rasm yoqdimi degan yo qaysi rasm yoqqanini so'zni ifodalab beradigan edit text qo'yamiz xo'sh edit text bu masalan biron bir ma'lumotni kiritadigan joyi yuzidan so'rab olingan bu match parent bo'lsin ya'ni otasini qancha joy egallasa o'shancha joyda olsin wrap content o'zi xohlagancha olsin va unga masalan hindlar qo'ysak bo'ladi bu ko'rin asli ko'rinib turadigan narsa hozir to'xtab turing birinchi joylashtirib olaylik keyinchalik esa hindlarni berib ketsak bo'ladi uni pastga joylashtiramiz bottom to bottom of parent bo'lsin top to top of image android png bo'lsin va bu tomonlari ham parent parent bo'lib tura qolsin endi esa ozgina merging berib qo'yamiz ya'ni merging horizontal 30 dp bo'la qolsin endi buni deb mana bu teparoqqa surib qo'yamiz xo'sh bu 15 bo'lib tura qolsin bu yerda biz endi edit tekstimiz paydo bo'ldi hint beramiz unga bo'pti string qo'yaylik hint degan bitta string resurslar yaratib olamiz javo mingizni shu yerga kiriting xo'sh bizani hintimiz endi bu edit tekstimizga yozildi buni yuzerga ko'rsatsa ko'rsa o'zi bittada tushunib oladigan bo'ldi endi bitta button yaratamiz Button ham e, button vrab vrab olib qolsin o'zi qancha joy egalligini o'shancha joy olsin endi э, esa wrap wrap bo'lganimizdan keyin э, unga masalan tekst bersak bo'ladi button ichidagi tekst ya'ni appni э, qaysi biri yaxshi bunga ham string berib ketamiz e. enter deb qo'yaylik enter Э, o'zi batn э, umumiy yopiq ichidagi har bitta tekstni katta harflar bilan э, yozadi shuning uchun bunga anaqa qilishimiz shart emas yoki ko'p e, e, tekst anaqani hamma anaqasini fors qo'ysak bu biza bergan tekst o'qib qolishi mumkin endi buni e, bu batnimizdan joylashtiramiz bottom to bottom parent edit textga bitta id berib qo'yaylik topib olishimiz uchun uh, eh, edit eh, transfer xo'sh endi eh, bu start start startofi transferga bo'lsin yo'q yo'q yo'q adashdik adashdik top top top ya'ni top to bottom ofi edit answer bo'lsin va end to end of otasiga nisbatan start of ham otasiga nisbatan bo'la qolsin xo'sh bu joy joylashtirdik buni ham endi sal teparoqqa chiqarib qo'yamiz ozgina xo'sh o'n besh bo'la qolsin besh bo'la qolsin bo'ldi qisqacha mana shunaqa battin bu mana buni har bittasini o'zini e, e, yaratish uslubi bor nomiga qarab yaratsak bo'ladi bu e, eni va bo'yin bergan joyimizda bu battinga tekst bu layout constraint button bu faqat constraint layoutda ishlatiladigan attributlar hisoblanadi bunga men joylashuvni o'zimizga bersak bo'ladi parent bu har bitta anaqada constraint anaqa button bu top of entoflarda bor narsa bs orqali e, biza viewimizni x va y o'qlar atrofida aylantirishimiz ham mumkin bo'ladi joylashtirishimiz ham mumkin bo'ladi image view biz bunga srk qilib viewni berib yuborsak e, image rasmimizni bersak bo'ladi Э, bu ham qisqacha tushunarli bu id berish ya'ni id biz o'sha rasmimizni yo o'sha viewimizni topib olishimiz uchun albatta kerak bo'ladigan narsa э, qisqacha mana shunaqa bu bugun darsimiz э, mazmuni shundan iborat hammaga rahmat video darsimizni oxirigacha ko'rganingiz uchun keyingi darslarni kuzatishda davom eting voy uzr hozir bitta bu dasturimizni ishga tushirib ko'ramiz qanaqa ishlashini حاضر تزاد عاوزين بزاد وجود قاعدة ضروري ليه حاضر تدخل من الشاشة بتاعت المذاكرين ما تقدر نقل عن تحت تنفيذ كل كورس بلاد bizden dasturimiz ishga tushdi endi bu yerda ko'rishimiz mumkin bizada ishda işte u biza yani qiladigan ishimiz xuddi bu dasturimizda ne bu yerda user kiradi ya'ni qaysi bir yaxshiligini aytish mumkin masalan birinchida turgan aytib o'tirgan bo'lsangiz hint bergan anaqamizni aytib unga bergan tekstimizni qachon biz boshlaganda o'zi bu ya'ni u подсказкада ishlayapti endi masalan manga e, ikkinchisi yoqdi desam ikkinchi rasm rasm yoqdi va bu yerga enter tugmasini bossam bu tugma hozircha hech qanaqa vazifa bajarmaydi lekin e, mana bu dasturni tashqi ko'rinishi va bunga edit text ya'ni rasmlarni qanday joylashtirish va battonni konstrentlarni ishlatishni ko'rib oldik qisqacha darsimiz shundan iborat e, kelgusi darslarimizda uchrashguncha darslarni kuzatishda davom eting e, albatta buni kodi githubga joylangan bo'ladi